Hai Mariani, oh Mariani, mari saya lah hutan kita Yeah. aqui. bangsa Melalui berikir barat Nak goyak mesih-mesih Melalui berikir barat mencengkam tanah Tak jangan ceroboh lagi luar Hak ni jadi bunuh-bunuh

yung yung yung Iya yung tue tue pemulihe peliharo Iya Keno dago keno saye pute topah kito Iya Iya Iya Amik contoh apa jali tue skupo bukit Oge katotoli Tio tu pes macet Oh molek molek Tio pilih Bagi dua Latek Oh kalau sungguh luar ni Utek latek abis licin oh no. Bebuti.